laboratorio. Raccoglierò le impronte del silenzio per confermare il mio sentire. Non c'è temperatura critica per l'amore. Jukebox. Mi chiedi di fare poesia. Zittisco le parole ed ho fiato al mio vibrare. forme. Arrestato il cuore, reato d'opinione, perquisita la mente, semplice controllo, vestito il corpo, arruolato. Ogni luogo, ovunque andrai, una poesia ti aspetta. Passerà del tempo e sorriderai. Avrai capito. È lì perché qualcuno le ha parlato di te. Strati. Tutto, purché non si arriva alla sorgente. E il bene e il male sono attori dello stesso dramma. a eh, Chi è in dolce attesa. Se il terrore non fa il suo mestiere, se la crisi va in sciopero, se la malattia non esce di casa, se il crimine paga le tasse, se l'immigrato salva la mia donna, se il traffico ci fa andare a piedi, se la gelosia è in vacanza con l'invidia, se la morale muore di vecchiaia. Non avrò più scuse per non amare un semplice ciao. Nuotarsi. Consiglio sempre il mare. Quando scrivo sono il mio lettore. In bilico. Cerco riscontri. È solo un modo per infettare la mia creatura con te, voglio solo scherzare, scherzare sul filo dell'amore. Coperte, vulnerabilità del sonno, entrano mostri, demoni ed esattori, o forse lì da sempre, ma la notte non li mimetizza e posso affrontarli, vedo il mio nemico la luce del giorno abbaia la vista e fingo di non sentire. Tecnica naturale. ari non a me. Tengo a galle i pensieri nuotando conto corrente. Respiro nei loro polmoni per mantenerne la forza. Massaggio i loro cuori per suscitarli alla vita momenti preziosi. Grazie. Ciao ciao.